Prosiect hanes lleol yw hanes Conwy History. Roedd y prosiect yn cynnig cyfleoedd preswyl i bobl ifanc gael trwytho'u hunain yn hanes a diwylliant y sir. Roedd y bobl ifanc wedi creu eu cyfnodion ymchwil eu hunain, wedi cymryd rhan mewn prosiectau digidol a chelfyddydol ac wedi cynnal arddangosfa mewn oriel leol. Aeth y prosiect yma a gwaith ieuenctid i faes sydd ddim bob amser yn cael ei ystyried yn un difyr a chynnau diddordeb ymlith pobl ifanc. Roedd y beirniaid yn hoffi'r ffordd yr aeth y prosiect yma a gwaith ieuenctid i faes cwricwlwm ysgolion a chynnig amrywiaeth eang o brofiadau dysgu amarferol.